itt van a második rész ennek a fordnak. Gyereknek már itt tartok. Fú, ezt a pályát nem fejeztem be egy részbe. Szia, apa. Még nem sokára. Még van minden gyerek. Ezt most nem mondjátok komolyan. Hát úgy néz ki, hogy ezt komolyan mondják. Ilyen fos titkos pályát én még soha életben nem láttam, gyerekek. Jön föl láva! Hát gyerekek, én ezt nem hiszem el. Van megint majdnem megölt egy köcsög. Jaj! Jaj! Oh! Ez az... Gyerünk gyerekek. Nem fér bele egy videóba, ahogy megcsináltam azt a izét. Mivel leállt a felvétel, 10 percnél, mivel ez a titkos pálya nagyon rohadt retkesen büdös volt. Azt értem, hogy a küldetés egyáltalán? The Lava Valley. Ez erre van gyerekek? Nem tudom merre van. Talán erre. Hát nem erre van, mert erre a busz van. És most esélete egy ügyet szívlik, komolyan mondom, hogy efféle. Indult a vulkán. Hát ez lehet, hogy erre. Aha, erre van. Mondom, anyám. Itt vannak a csillagok. Egy. Ha. 50. Eddig még nem 50 volt. Na. Senki házi. Köcsög balon. Vagy mi a tökő. Hát te kurva! Öcsös! Ozi! Itt a Starcoin. De örülök neki. Mert már rég volt. Hát, megint bele fogunk esni a bokkicseszek. Halljátok, most ki kell menni.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 oda vissza kell menni, azonnal, azonnal, mert szétbaszom. Jaj! Viszont én nem tudom, hogy hol vannak ezek a piros pénzek, csak tippelgetek. Néhányat látok, néhányat pedig nem. Új, gyerekek, minek kell ezt megcsinálnom? Miért adtak nekem kommentbe sokan, hogy ezt a pályát vigyem ki? Hát e ezt a pályát nem fogom. Az életes. Na, mi lesz? Mi adtuk? Ez megint olyan szopatós voltam úgy. megakadja a pofáját, aki most azt mondja, itt van, hogy a béna vagy. Kisköcsök szarkász, Remélem, hogy a utolsó pálya az nem egy szikröt. egész jól haladunk. ne, a titkos... Majd ne, ne, ne, ne, ne, ne. A tit... De milyen titkos? Itt nincsen semmi. Semmi. Majd mindjárt megnézem, hogy van egy titkos faja. Hát nem nagyon. Osztróhat tényleg de koptuk. Mutájtom, hogy tudjuk, hogy mi van. Itt is tudjuk, hogy mi van, itt át kell repkedni. kettesek mentünk. Assza mit lesz. Hát, egy meghalás majdnem lett ott. Na, hát köszönjük sem! Mi a tököm történt? Ha most kidobták komolyan, akkor szünet. Hogyadok fel, basz meg a kurva picsába. Hát, én ezt nem hiszem el, hogy még a második részbe se hiszem Ez meg most még hova a picsába visz, és még dob el egy meteort. Gyerekek, mutassátok már meg, hogy hol van az a kibaszott titkos pálya. az a kibaszott titkos pálya sehol a büdös kurva agyámba sincsen. Bassza meg a kurva. Akkor tudom, ez lesz talán. Hát akkor ezt ki fogom vágni, hogy megcsinálom, mivel nem fog beleférni két percbe. Na már gyertek, azt meg. Dobálom el magamról a cuccokat, csak ennyit látok. A bűnös kecidet. Dobálom el magam, ahol a cuccokat ennyi a cucclátás. Viszontlátásra! ha? Aztán vissza, baby! Te meg a lőbida. Fú, fú, bazd meg, bazd meg, vedd fel a kúz anyád picsáját. Van, taj!